Aí vem o desafiante! Saudação internauta, seja bem-vindo! Eu me chamo André e você está no Obliterando Jogos! Ah, moleque, Obliterador X na área! E vamos continuar aqui com os contras de The King of Fighters 98! Sou o Player 1! E é claro, não pode faltar o gordão! Então, sem enrolar, vamos pro jogo! Round, tá, round. ¡Vamos! ¡Agua el Predator! Wow! <laughs> ha! Troll Game! Agora Jeremy e Joe! 快快快快！来来来！ miserável! Ah, é o gordão que tá vindo! Sai de baixo! É isso aí! Beleza, vamos pra próxima luta! bobeara. menino. Cala com ele. Vai, vai, vai, vai, vai. E agora? miserável! Ah, miserável! droga! Ah, isso não vai ficar assim não! Vamos lá! Vamos lá, Kim! Pra cima dele! Opa! Ah! maldito! Vai, vai, vai, vai, vai. Isso! Ah! Furou! Não, não, não! Ah, isso não vai ficar assim não! Ah, vamos lá! Ah, terno maldito! Você vai pagar por isso!

chegou! Vamos lá, achei! Calma aí, peso leve! Ah, pra cima dele! Sai de baixo! Ah! Beleza! <laughs> Ah, agora ele escolheu mais Shiranui! Lady Go! Agora, Yuri! <laughs> que que é isso? Ah, moleque! Ah, vamos lá que é dia. Ha ha ha!

Ha! Ah, bota pra quebrar! É isso aí! Beleza! Conseguimos! É isso Muito obrigado por ter acompanhado aqui. Conto com sua presença no próximo vídeo. Obrigado pela participação. E até a próxima!